के साथ मिल जाता है यहाँ पर आप स्टेटस बार पर देख सकते हैं कि आपको network icon battery icon and VoLTE icon ये कम्प्लीटली न्यू डिजाइन के साथ मिल जाता है यहाँ पर एक डबल क्लिक का ऑप्शन देगा जिससे कि आपका वॉलपेपर चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको आइकन जो आइकन भी आपको काफ़ी यूनिक डिज़ाइन का मिल जाता है जो कि काफ़ी प्रीमियम दिखता है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो देख सकते हैं कि आप यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपको वॉलपेपर इसमें मिल जाएगा जो कि काफ़ी पसंद आया हमको यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल क्लिक करने के बाद काफ़ी बेहतरीन सब आपको इसमें वॉलपेपर मिल जाएगा जो कि काफ़ी कम माल का लुक प्रोवाइड कर देता है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो आप देख सकते हैं इसमें आपको हर तरह का कैटेगरीज का वॉलपेपर मिल जाता है तो आप इसको डेफिनेटली यूज कीजिएगा बात करें इसकी कंट्रोल पैनल की कंट्रोल पैनल का आपको आइकन जो काफ़ी प्रीमियम लुक के साथ मिल जाता है और काफ़ी क्लीन में है इसका इनेबल डिसेबल आप देख सकते हैं जो कि आपको मल्टी कलर में मिल जाता है जो कि काफ़ी बेहतरीन फील दे देता है बात करें इसकी सेटिंग के इंटरफेस की तो सेटिंग का इंटरफेस भी आप देख सकते जो कि आपको कम्प्लीटली न्यू डिजाइन के साथ मिल जाता है यहाँ पर आपको आइकन जो काफ़ी डिफरेंट लुक का मिल जाता है जो कि काफ़ी यूनिक और एट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड कर देता है तो हमको काफ़ी पसंद आया इसका सीटिंग के अंदर से बात करें अबाउट की अबाउट में आपको इसमें कुछ भी चेंज नहीं मिलता है तो चलिए इसी के साथ इसका डायलर पैड देख लेते हैं डायलर पैड आप देख सकते डायलर पैड भी आप देख सकते आपको सिंपल में ही मिलता है हमें काफ़ी कमाल का दिखता है चलिए इसी के साथ इसका डार्क मोड एक बार इनेबल कर लेते हैं देख लेते हैं कि आपको इसमें डार्क मोड सपोर्टेड मिलता है नहीं तो डार्क मोड मैंने कर दिया इनेबल तो आप देख सकते डार्क मोड में जो है आपको काफ़ी प्रीमियम फील देता है ये थिंक काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर देता है डार्क मोड में जो कि हमको डायलर पर इसका डार्क मोड में काफ़ी बेहतरीन लगा बात करें इसकी सेटिंग की इंटरफेस की सेटिंग का इंटरफेस भी आप देख सकते हैं डार्क मोड में काफ़ी बेहतरीन लुक आपको प्रोवाइड कर देता है तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा इसमें जेस्टर भी आपको ब्लैक कलर का मिल जाता है जो कि काफ़ी बेहतरीन दिखता है चलिए इसी के साथ इसका जो लॉक स्क्रीन एक बार देख लेते हैं तो लॉक स्क्रीन आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा और यहाँ पर आपको एक म्यूजिक का ऑप्शन दिया गया जो कि परफेक्टली वर्क करता है वन क्लिक में वन क्लिक में ये म्यूजिक ओपन भी होता है वन क्लिक में ये हाइड भी यहाँ अगर आप नीचे से अगर ऊपर के साथ स्लाइड करते हैं कुछ इस तरह से आपको पैनल ओपन हो जाता है यहाँ पर क्लॉक सेंटर आप कर सकते हैं और साइड में भी कर सकते हैं यहाँ पर शो डिफॉल्ट वॉल भी आप कर सकते हैं और यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग तो आप इस हिसाब से आप अपना चेंज कर देता तो है यहाँ पे राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिया गया है ये आपको कैमरा का फ्लैश का ऑप्शन दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी ओपन हो जाती है तो कुछ इस तरह से ये वर्क करता है तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आप स्लाइड डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको स्टेप का ऑप्शन मिलता है एक्स का ऑप्शन मिलता है स्कैनर का ऑप्शन मिलता है ये सब चीज़ का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है उसके बाद स्लाइड आप कट करने के बाद ये हेड भी जाती है यहाँ पे चार्जिंग एसन आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा जैसे कि आप यहाँ नीचे के साइड देख सकते हैं और भी ज़्यादा कुछ इसमें कस्टमाइजिंग नहीं है और यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख